Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Şimdi Aşçıların Sığınağı kitabından kızarmış güllaç tarifini modern anlamda yorumlayacağız. Yorumunuz için şimdi tarife geçelim.